Beno, bideo hontan ikasiko dugu nola trazatu paraleloak e, eskua ira eta kartaboia erabiliz. Lehenago paralelo bat trazatzeko, adibidez, R lerroarekiko, paralelo bat trazatu nahi dut, P e puntutik. Asierako posizioa jarriko dugu, hau da, eskua ira, asierako norabidean lideratua eta kartaboia bai ezkerraldean, bai eskuinaldean. Momentu hontan norabidea ondo dago, eta egiten dut presio osoa kartaboian. Poliki-poliki igotzen dut eskuaira, pasa behar dun puntutik, eta presio osoa egiten dut kasu hontan eskuaira eta ja emaitza emateko arkatzarekin, kasu hontan portaminazekin, markatzen dut paraleloa. Hau da, eskerrik asko.